Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo fondotinta della Essence, si chiama Instant Matte, eccolo qua, ok? Allora, Instant Matte Makeup, è super long lasting, 18 ore, eh, dice di essere un mineral powder matte complex, il colore che ho io è il 20, matte sand, eh, vi dico subito il prezzo prima, se trovo la quantità 30 ml 4,95 euro allora eh, intanto prima di tutto swatch fondotinta non so perché ma più dicono di essere matte opacizzanti o perfetti per la pelle mista perché la mia è una pelle mista più non mi trovo bene questo fondotinta in particolare mi piace il colore mi piace la coprenza ma sulla mia pelle anche se ci applico la cipria tende a lucidarmela nel giro di 3-4 ore quindi io durante la giornata devo andare a usare le salviettine sebo assorbenti e poi avere sempre le lacipere dietro per i ritocchi perché soprattutto nella zona della fronte e intorno al naso la trovo davvero molto lucida e questa è una cosa che più un fondotinta riesce cioè di essere opacizzante oppure matte più io riscontro non capisco perché nel complesso ne hanno parlato tutti bene a me non è piaciuto più di tanto sì va bene ok il, ehm, il prezzo ok la coprenza però con questo fattore e oltretutto l'ho usato nel periodo invernale e quindi già lì un prodotto che tende a lucidarmi la pelle in inverno ehm, non è molto adatto in estate non ci provo nemmeno perché comunque sia so che sarebbe una tragedia un fondotinta che per la pelle normale potrei anche consigliare ma che a me non ha assolutamente soddisfatto però sono curiosa di sentire le vostre recensioni eh, 18 ore sinceramente ovviamente non può andare bene 18 ore ma neanche 4 ore io applico oltretutto dimenticavo applico un primer sulla zona T poi il fondotinta sia con la spugnetta che con il pennello non fa differenza eh, dà lo stesso risultato l'unica cosa sarebbe con le mani applicarne appena appena e poi usarlo tipo una crema colorata però in questo caso non ha la coprenza che voglio io quindi mm, no, mm, non